مساء الخير او صباح الخير آه، انا لما عملت برنامج البط الاسود ما كانش هدفي الاساسي هو نشر فكره اللادينيه او الالحاد آه، قد ما هو كنت بحاول كنت شايف ان في فئه معينه موجوده في مجتمعاتنا العربيه والاسلاميه الفئه دي ما بقتش بتؤمن بالاديان وكنت شايف ان من حقها ان هي تعبر عن موقفها ده ومن حقها كمان ان المجتمعات نفسها تتقبلها وان يبقى عندها مساحه من يعني من التعبير وحريه الراي حريه انتقاد حتى الافكار يعني طبيعي جدا ان الانسان لما بيتخلى عن فكره معينه آه، طبيعي جدا هو بيبقى شايفها مش مش صح او مش مناسبه مش مناسبه ليه مش مناسبه للتطبيق على مستوى المجتمع فكان من حق اللادينيين والملحدين ان هم يقولوا ده طبعا كانت الفتره دي صعب جدا ان اي حد لاديني او ملحد يتكلم او يظهر وكان طبعا بيتم اتهام الملحدين يمكن لحد النهارده برضو آه، بيتم آه، اتهام الشخص اللي بينتقد الدين او ثوابت الدين بان هو يعني شخص مش كويس او شخص يعني آه، بيتآمر على المجتمع او بيتآمر على المثل والثوابت وما الى ذلك يعني الهدف الاساسي ما كانش زي ما قلت ما كانش ان احنا آه، جايين نقول ان احنا اللي صح لان ما كانش ده هدفي يعني قد ما كان انا آه، هدفي ان احنا نرسخ لمفهوم حريه الاعتقاد في المجتمع فيمكن انا جات لي آه، رسائل الفتره الاخيره لاني آه، سجلت حلقه مع بنوته مصريه عابره يعني هي سابت الاسلام وراحت المسيحيه وسجلت حلقه برضو مع الشيخ مصطفى راشد اللي هو اعلاميا يعني بيقال ان هو مفتي استرالي جات لي انتقادات يعني ان ازاي انت تستضيف حد يعني مش مش لاديني او انا قبل كده برضو استضفت استضفت بنوته من تونس كانت شيعيه وعلمانيه في نفس الوقت انا يمكن العامل المشترك ما بين كل ضيوف برنامج البط الاسود بيكون مش الايمان بشيء معين او معتقد معين قد ما بيكون العامل المشترك ما بين كل ضيوفي انا آه، ان هم بيبقوا علمانيين او متقبلين للاخر فيمكن هو ده الشرط اللي, اللي بيبقى موجود في كل ضيوف برنامج البط الاسود مش شرط ان هو الشخص يكون لا ديني او يكون ملحد لكن شرط ان هو يكون بيتقبل الاخر او بيتقبل المختلف او ما عندوش مشكله مع آه، اي شخص بيعتقد او بيؤمن بحاجه مختلفه فبس انا كنت حابب ااكد على النقطه دي او اوضحها لان مش هدفنا آه، او ما اعتقدش ان على المستوى الشخصي انا شخصيا يعني آه، بتكلم عن نفسي مش هدفي ان احنا يكون عندنا يعني دجمه تانية او فكره اصوليه تانية نرفض بعدها اي وجود اي افكار تانية اوكي انا شايف ان الدين عليه علامات استفهام كتير جدا وغيري برضو شايف كده اوكي من حقنا ان احنا نتكلم بس مش من حقنا ان احنا يعني آه، نشعر بان الاخر آه، آه، متخلف او غبي لان برضو في النهايه فكره الايمان هي تجربه شخصيه يعني فكره الايمان من عدم الايمان او فكره المعتقدات الشخصيه انا بشوفها انها تجربه خاصه بالانسان نفسه وتجربه يعني نتيجه ظروف وتفاصيل كتير عاشها كل انسان فمستحيل نلاقي انسان يتطابق فكريا او عقائديا مع شخص تاني ويمكن هي دي نقطه الاختلاف برضو اللي انا اتكلمت عنها في فيديوهات قبل كده في مقاطع قبل كده على قناه برنامج البط الاسود فاتمنى تكون النقطه دي واضحه واتمنى نتقبل دايما بعض ويبقى هو ده شعارنا ان احنا آه، بنسجل وبنحاول يكون لنا نشاط على ال social media والانترنت بهدف دعم مبدا آه، حريه الاعتقاد آه، ان الانسان حر فعلا يؤمن باللي هو عايزه ويحاول على قد ما يقدر ان الايمان ده يكون يعني بيطبقه على نفسه مش على الناس اللي حواليه فانا ما عنديش مشكله خالص ان انا يكون ليا اصدقاء يعني مسلمين مسيحيين يهود آه، ملحدين لا دينيين لان في النهايه اللي بيجمعنا اعتقد اكتر بكتير من اللي بيفرقنا و واحنا في النهايه هدفنا ان احنا نتعايش آه، كلنا مع بعض في مجتمعاتنا هدفنا فكره العلمانيه ومبدا العلمانيه اللي بتتمتع بيها دول كتير في العالم النهارده دول اوروبيه واللي للاسف يعني في اصدقاء كتير بتلوم على اوروبا والدول الغربيه ان هي بتستضيف لاجئين آه، من آه، من المجتمعات العربيه والاسلاميه والناس يعني بتحاول على قد ما تقدر ان هي تتمسك بمبادئها العلمانيه ومبدا التعدديه الدولية في أوروبا وفي دول الغرب آه، اتمنى ان احنا نتعلم منهم ونستفيد من تجربتهم واتمنى يكون هدفنا دايما هو حريه الاعتقاد وهو حريه الايمان وهو حريه التعبير مش قمع او مش الدفاع عن فكره واحده طول الوقت او معتقد واحد طول الوقت فاتمنى ان احنا نتحلى كلنا ضيوف ومتابعين لبرنامج البط الاسود بالمرونه الكافيه ان احنا نتقبل فيها آه، الاخرين ونتقبل الافكار والمعتقدات وبرنامج البط الاسود بيرحب حتى بالمسلمين آه، بس اكيد اكيد مش المسلمين اللي بيكفروا الناس واللي بيهدروا دم الناس واللي بيرفضوا المختلف عنهم اكيد بنرحب بضيوف آه، المسلمين آه، العلمانيين اللي بيتقبلوا آه، الاخر اللي ما عندهمش مشكله مع المسيحيين واليهود والملحدين واللادينيين آه، دي نقطه واكيد طبعا انا مش يعني لن انكر ان برنامج البط الاسود في النهايه هو برضو ليا راي شخصي فيه او او بيصبغ في النهايه برؤيتي انا الخاصه حتى وان كنت حريص دايما ان انا يكون معايا ضيوف من مختلف الافكار او من مختلف الرؤى بجدد برضو فكره ان انا مش القناه مش سياسيه يعني القناه مش مهتمه ملهاش وجهه نظر سياسيه معينه او محدده كلامنا في السياسه في البرنامج هو من اجل يعني محاوله فهم ما يدور او ما يحدث ولكن لا تعنينا بشكل كبير الاختلافات السياسيه فمش عايزين حد يزعل آه، من المتابعين واتمنى تكونوا دايما آه، متفاهمين حاجه اخيره قبل ما انهي المقطع الصغير ده آه، قريب هيكون معانا ضيوف جداد وضيوف يعني مميزين جدا انا شخصيا هستمتع بان انا اتكلم معاهم واحاورهم نقطه اخيره موضوع الاشتراك في القناه دعم قناه برنامج البط الاسود مهم جدا دعم القناه عشان نستمر ونكمل وصوتنا يسمع اكتر واكتر ففي نسبه كبيره جدا من الناس اللي بتتفرج علينا في البرنامج مش مشتركين في القناه بس مواظبين على ال ال المشاهده فالناس الكتير اللي بتتفرج على برنامج البط الاسود ولا تزال لحد النهارده مش مشتركه في البرنامج انا بدعوكم للاشتراك في القناه او اشتراك في القناه على اليوتيوب لان ده آه، نوع من انواع الدعم واعتقد دلوقتي مفيش خوف زي الاول آه، اول ما بدانا كان الموضوع صعب جدا لكن دلوقتي آه، انتم شايفين يعني ال social media كلها دلوقتي واليوتيوب عامر بالمقاطع وبالمشاركات آه، للادينيين كتير وعلمانيين كتير فما بقاش في خوف زي الاول فاتمنى اللي لسه ما اشتركش في قناه البرنامج على اليوتيوب يشترك وما يترددش وما يخافش و بشكركم واستنونا في مقاطع جايه وفيديوهات تانيه آه، على قناة برنامج البط الأسود ومعانا ضيوف جديدة قريب آه، هتحبوها ضيوف شاركت معانا قبل كده وضيوف هتشارك معانا يمكن لأول مرة آه، في البرنامج تحياتي وإلى اللقاء